ای چه خبره برات به part دوم tycoon پنگوانا خوش اومدین یعنی جزیره پنگوانا و همونطور که این بالا ببینید پسر ببینید چی برات آماده کردم آخرین بار ما با 10 تا از این بازی رفتیم من با 1 میلیون 700 براتون برگشتم کلی پول جمع کردم تو بازی در بیرون از ویدیو به به به به به راستی بذار اینو امتحان کنم ببینم آخرین بار این چیه اف کی فیشینگ فری مانی جم what money مجانی start fishing اوه چرا من زودتر نگردم وای چه یا هم ارزی با این میتونیم AFK کنیم پسر وای من میتونستم خیلی جلو بیفتم پس چوب مایگیریمون اینجا استفاده میشه نمیدونستم فکر میکردم کلا مشکل داره پسر از اینجا چه پول خوبی میتونیم در بیاریم پشمام اولین چیزی هم که گرفتیم مثل که epic بود حالا فعلا ما اینجا کاری نداریم ما که فعلا میلیونریم یک میلیون دیویست داد یک میلیون دیویست یک میلیون 800 داداشتون جمع کرده بله بچه یعنی این یه لایک نداشته باشه دیگه چی لایک داره رابطه بچه اینم از کامنت امروزی یکی از بچه یه کامنت جالبی گذاشته و شما هم اگه دوست دارین کامنت تو ویدیو بعدی باشه حتما یه کامنت جالب یا انگلیسی بذارین بابا بابا ای جان ای جان این دوتا که نشستن اینجا دارن هنوز شوجی بازی میکنن خسته نمیشن آ یه رامن ما نشه یعنی یه رامن ما نشه بچه ها. اون بالا چیکار میکنه نینجا پنگوان ها یادم نبود سلام سلام سلام من با مثل بدبخته از اینجا رفتم حالا اومد کل جزیره ها رو بخرم استوریج 20 کا وای ولی هنوز گرونن اینا برای با اینکه ما یه میلیون و 800 داریم massage table اینا برای کسایی که باباشون پول داره و ما که روبوکس نداریم ای این یه قطعه دیگه از هواپیماه nice پسر هواپیما رو تقریبا ساختیم و فقط چند تا قطعه نه کل قطعه نیازه <laughs> shit. آقا چه کارای دیگه مونده که بابا اونور بچه یه دونه چیز سبز ریسک گوشه island ببینی این یعنی مسیر جدید و ما قرار همه چیزا تو این ویدیو بگیریم همه چیزو new island 55 K pillars nice bridge میکشیم لتس گو وای چقدر گرون شده 25 تا برای گرس همیشه یه گرس اون قدیما از اول بود انشن واچ عجب چیزایی بوش میگیریم نایس او نایس کارگر جدید سلام داداش داداش خوبی بذار اینجا یه دونه بنچ بگیریم و چه فاز چیلی داره این یکی جزیره ما سلام این داشتم این بالا نگاش یاد کیف میکنه برای خودش بچه هم هست بچه پنگوانه سلامیو بابا صبر کن برم این چرا آبیه این پنگوانه چرا آبیه مدریو مدریو چیکار کردی مدریو آی مدری خجالت نمیکشی تو اینجا هم یعنی با Easter egg بذاری برای ما باشه بابا حالا تو یه ویدیو نیستی اوه island جدید اعداد کن وای هی جزیره ژاپنی ژاپنمون میتونستی وندینگ مشین داشته باشه اگه 124 تا روبوکس داشته بچه اگه شما هم درکم میکنین حتما توی کامنت های 4 تا قلب قرمز برای سمپای بذارین هی دیگه بدبختیه که ما میکشیم دیگه سگ زندگی هیچ وقت نمیخواد تموم شه همیشه ما بدبختیم بره هیچ وقت شانس نداریم 3780 تا الان بر ثانیه در میاریم همونطور که میبینی اونجا هم جزیره جدیده فقط اینجا چرا هیچ چیز نمیتونم بیلد کنم خالی جزیره یعنی چی بخیال مهم نیست مهم اینه که ما اینجا جزیره خفنتر قرار کنار جزیره یوتیوبمون بزنیم مثلا من عاشق این جزیره یوتیوبمونم دیگه خدای 80 گاه مثلا مگه رو من روی گنج نشستم سب کن سب مثلا میخوام یه چیز امتحان کنم ریسه و برمیگردیم به اول بازی و 280 که پول رو برمیداریم و برمیگردیم دوباره مثل سگ خرج کنیم پسر بوگاتی من کجاه من ماشینای خفن میخوام من دیگه میلیونرم پسر جمع کنیم مسخره بازی ها رو 28 کو و سمپای 28 کو پولی نیست اصلا دو دقیقه پیش داشتم میگفتم بدبختم ولی ما فقط تهش توی همون game پول داریم هی تو واقعیت که دیگه به حرف نزنیم دیگه داداش بریم ببینیم این گوته چیه فکر کنم بازم یه دونه او نه درخت میگیریم من دور منطقهمون بذار nice income مون 4000 دلاره nice برای پسر ترکوندیم چرا یه میلی پولم تمام میشه مثل که باید بریم از چیزای چرت و پرت توی map هم دیگه بگیریم دیگه دیگه فقط نشون بدیم ما پول داریم اون چی اونجا او دوست دارم تا اونجا برم ولی بذار اول این جزیره رو تموم کنیم بعد میتونیم بریم تا اونجا بوش میگیریم 28 کا بابا خیلی دوستم ببینم اون چی اونجا حتما یه چیز خفنی بهمون میرسه که بریم بابا دیگه کامان من میخوام بیشتر پولمو خرج کنم اوه یکی از چیزای خریدمون اینجا ما اون لحظه ندیدیمش بریم ببینیم چیه 30000 دلار برای خونه اینجا میتونی یه خونه ب... شیش تا حالا برای سی هزار دلار اینقدر چیزهای خفن نگرفته بودم جالبه کل خونه رو برای ما میسازه با سی هزار دلار ولی بعدا یه دونه پارچه قرمز هفش سی و هزار تایه سی هزار دلار ماشین دوجامونه نگاه ماشین های دوج داریم دیگه دیگه دیگه دیگه داداش دیگه ما دیگه رفتیم تو جمع بالا بالا ستون میگیریم من اینجا اوه آکواریوم نگاه مدره اگه اینجا بود عاشقش شد بسر بریم این تازه داره این جزیره بهمون حال میده تازه داریم پولمون رو به یه چیز باحال خرج میکنیم که بهمون خوش بگذره و سپاه میاد اینجا یه پنگوان طلایی میسازه نوکرم مجسمه منو گذاشتن دیگه توی خونه هم دیگه عشق میکنیم واو شیش او اینجا کارگر میاریم چلکو وای پول <laughs> پولم دیگه داره دردش میگیره دیگه داره ناله میکنه میگه نه تمومش کن وای 68 کن پول این فقط یه, یه دونه می... میبرمش بالا قرمزش میکنم اوکی بریم دیگه داره همه چی گرو میشه برای بعد چس برد وای شطرنج مثلا من عاشق هم nice. او تاج روی کله سمپای نگاه دیگه ماشالله سمپای تو دیگه ترکوندی به سر بچه یعنی این خونه خفن یه لایک خفن نداره از طرف شما پس اینجا رو نگاه بچه ها رو دعوت میکنیم دیگه میشیریم اینجا پارتی میکنیم بذار ببینیم این برای خونه چی میتونیم بسازیم living room او nice تلویزیون کنم سب کنم ماشین این بر نیده بودم با ماشین این بر دیگه بوگاتی شیرونیه که سمپای داره و دیگه دیگه بهتر اسممو بذارین سمپای تی بابا تلویزیون بالا رو نگاه نایس یعنی فقط نایس نایس طبقه بالا داریم نایس لتس گو دو تا پله میسازیم بریم ببینیم سمت چپ و چیه برابر هلیپد هلیکوپتر قرار داشته باشیم هلیکوپتر قرار داشته باشیم واقعا او گو بریم بتر کنیم بریم ببینیم اون برای map مون چی داریم پسر 400 کو دیگه داره پولم ته میکشه بذار اول مطمئن بشم اینجا دیگه هیچی نداشته باشیم okay اینجا هیچی نداریم و بریم این ور خونه رو درست کنیم عالیه bedroom او اینجا محل خوابمونه یه بخشی برای chill کردن و یه رفع خستگی okay؟ nice. عاشق دکورای این خونه ها دارم میشم پسر خدان هر کی این خونه ها رو درست کرده اصلا ترکونده ولی بذار یه بار دیگه تا بالا برم مطمئن بشم که اینجا هیچ نداریم خرید و برمیگردیم سر گراند و کارمون یه rest نمکی کردیم و الان همونطور که میبینی 500 کا پول دیگه داریم برای خرج کردن پسر خسته شدم چقدر ما پول داریم آخه وای پسر بذار دقل این قایق رو بیارم ببینیم تا اونجا بریم بریم لس گو این هم از قایق سرعتی ما بریم ببینیم اون جزیره ریزی که اونجا هست برای چیه و قایقمون یکم قاطی قاطی داره قاطی باتی داره ولی اوکیه لس گو چقدر سر میخوره چیل چیل داداش مگه داری دریف میکشی داری برو برو برو نمیتون کنترلش کنم shit shit shit shit okay okay همه چی تحت کنترله okay okay. اینجا کجا بدو این این مسلحانه است هاپوین خب، این چیه او این که یه بازی دیگه بچه اگه دوست این بازی هم براتون برم حتما بگین و <laughs> okay okay. این بازی مثل بچه آدم پس تونستیم برگردیم او که این برم یه چیزی حالا که new island صد K میخواد به سر 35 K دیگه و این بس سمپای بره جزیره جت او شد اینجا دیگه خیلی گرونه فکر کنم پولمون بالاخره اینجا تموم شه island extension میگیریم او جزیرمون کلی بزرگتر کرد بذار اینجا رو هم تکمیل کنم و چیزی بیشتر 75 K برای اون چیز کوچیکی دادیم و برای این چیز بزرگ فقط سی K okay او میده به بقیه nice بچه بزنید تو کار درآمد که دیگه داره پولمون تموم میشه سپای نیاز داره تو این کار کنیم خب اینم از این خب او فکر کنم اینجا پارکی چیزی باشه پارک شادی چیزی اون جلو چی داریم بذار همه چی باید درآمدمون آماده کنم حالا پارک میمونه وای بعد نه تیم پارک لتس گو بچه ها میتونن بیان اینجا با هم بازی کنن بریم پولمون رو دوباره برداشت کنیم و به به پسر پسر دیگه ما میلیاردریم اصلا هیچ اینجور چیزا برای ما چیزی نیست چیزی نیست easy 500 کار دیگه در آوردیم در حالی که کار خاصی هم داشتیم نمیکردیم و سردارم عشق میکنم با این بازی سلامیون سلامیون چه خبره این از این wow اینجا رو نگاه barrier میگیریم okay. و اینم از بخش بلیتش. وای پسر همه چی داره گرون میشه دیگه تو این جزیره بذار یکم اوه این بالا یعنی قرار چی باشه درخت okay. rock. snow. او اینجا فکر نکنم چیز خاصی بذارن او پولمون تموم شد پشمام okay خوشبختانه 150 K دیگه پول داریم و بریم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم بسر این هم از دیم برگشتیم به جزیره واقعا دوست دارم ببینم اینجا چیا میتونیم build کنیم اوکی چرخ و فلک پشما چقدر بال جان من بگو که من میتونم بشینم جان من بگو من میتونم بشینم توش آه نه نه وای من نگو تو چاق من لیتس گو چقدر باله به سر خیلی داره به این بازی به مال میده وای ولی خیلی خرجش کردیم به سر پشمام ریخته بستر پستر پستر برگشتیم که دیگه بریم بتره کنیم من کلی دوباره پول جمع کردم براتون و او چرا نمیتونم چرا نمیتونم آها اوکی یک میلیون نیم دوباره پول داریم و این خیلی خوبه الان دیگه میتونیم بریم بهتره کنیم و نمیدونم این خبرهای خوب حساب میاد یا خبرهای بد و باید بگم بچه ها <laughs> اینجا یه جزیره جدیده و بذار از الان استارتش بزنیم ما تقریبا دو میلیون پول داریم و میریم این ور بذار اول بریم اینجا رو تکمیل کنیم این از فاندیشن شست coin coin کنین شست کنین تمومش کن <laughs> بدبخت شدم okay ولی کلی به پولمون اضافه کرد 50 کو اوکی بریم بالا اینجا رو تکمیل کنیم این یکی رو نباید فراموش کنیم همین یه دونه رو bush چلکا اوکی و بریم به جزیره جدیدمون یه میلیون و 500 هنوز پول داریم و همه چه قراره اینجا خرج کنیم 65 تا بلانک میذاریم که بریم به جزیره جدیدمون مثل همیشه اول کاری grass. بدو بدو سری باش seaweed okay. جلبک درخ 82 که باید درخ میدیم okay. دیگه چی دیگه چی لعنتی دیگه چی چی بدو oh shit اوه شروع شد شروع شد 75 K towel umbrella. یعنی چی اینا چی هن؟ بابا تو فکر کنم این بود از این تا ویدیو بعدی میبینمتون و اگر لذت بردی حتما ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت ها بگین دوستتون دارم خدافز